2018ai bukaera emateko bideotxo bat iteko gogoan eukan, ba, pixkat urteak emandako gauzak biltzeko eta nolabait lagur biltzeko, Eta ez neukan lehen gorten inoen estiloko zerbait iteko gogoik, beste zehozen aiago nun. Eta, bueno, bazkenen ba, bildu ditut urte hontan eh, egin dituten gauza batzuk, edo, bueno, urte honek emandako gauza batzuk, bakoitzakin ez naiz gehiagi luzatuko, ez detelako oso bideo luzea gehatzeik nahi, Baina, bueno, aipatzen duten gauzaren batekin kuriosidade berezia baldin badaukazue, edo horri buruz gehiago hitz egitea nahi baldin badezue, ba, utzi komentariotan, eta o, galdera ma baldin badaukazue, eta, bueno, ba, erantzungo dut, edo luzatuko naiz gai horri buruz. Asel Luzarragak idatzitako bioklik liburua. E, liburua beha gustatu zait, orokorren Aselek nola idazten duen asko gustatzen zait, baino ez da beak idatzi ditun liburun arten gehien gustatu zaitena oain arte, alare aukeratu detau ze protagonistetako baten izena aiora da, eta horrek kriston ilusioa indit. Ze bueno, ez da jende askok pila batek daukan izena, eta lehenengo liburua da ikusten detena aiora izeneko personaje bat daukana. Eta bueno ba, txorakeri horrek ilusio handia intziten, Eta, bueno, hortaz apartere, liburua ere asko gustatu zaite, eh? baina horregatikan, hoi aukeratzen dut. Aurten ikusi dituten pelikula guztin arten, The Greatest Showman aukeratuko dut. Ez pelikulagatik beragatik, naiz eta asko gustatu zitzaiten baita, musikal bat da eta nei musikalak korokorren gustatzen zaizkit, e, benetan aipagarri iruditzen zaitena da bere banda sonora, bere musika, pila bat gustatu zait eta engantxatuta nao. Gaur egun ikuste uste oidala gehien entzute detena eta horregatik aukeratzen dut. Serien arten bi aipatu nahi ditut. Bat The, Hand, The Handmaid's Tale, bueno, el cuento de la criada, eh, oia guain dala hilabete batzuk ikusi nun, baino, bueno, imaginatzen dut askok ikusia izango dezuela, brutala iritu zitzaiten, oso serie ona. Eta bestea oain ikusten nahi naizena, dala Outlander. Ba, Eskozian kokatutako serie bat da, eta Eskoziako parajek eta ikusten dira ardun zoragarrik, eta bueno, ba, bertako protagonistetako bat ere ikusteko modukoa zoragarria da. <laughs> Eta bueno, ba, horregatik engantxatuta nago. Telebistako programetan ere bi aipatu nahi ditut, ETV batekoak diabiak, Urranditan eta Euskalonski. E, bueno, nik Eta berekin askotan oso kritikoa izaten naiz, eta bueno, irutze zain gauza kondo ikendianen ere, esan behar dala, orduan, esan da gehatzea. Bueno, urran ditanek irutze zain kriston reportajek ikend ditula, oso gai delikatu lantzen dituztela, eta oso ondo dutela. Eta, bueno, ba, Euskal Onski harinagoa da, eta oso oso guztua ikusten duten beste programa bada. Asi que ba, oiek biak. Bueno, eta kontzertutan ere, bi aipatu nahi ditut, baino elkarren osagarri dira. oain esplikatuko izue zergatik. Lehenengo aipatu nahi detena da, berritxarrakek beken emantzun kontzertua. Izugarria, kristona, ikusgarria eta mundiala. Eta beste kontzertua, The Baboon Show taldeak arraten e, eibarko auzo bat, edo ez dakit auzo konsideratzen den, edo herria den, baina bueno, arraten emantzun kontzertua. Eta zergatik esaten dut elkarren osagarri diala, ba bueno, berritxarrakek beken emantzun kontzertuaren kontzertuaren teloneroak edo aurretikan jotze zutenak The Baboon Show zian. Eta ze gertatu zen, ba, bertan egon baldin bazinaten jakingo dezue organizazioa pixka bat eskasa izan zala, sartzeko momentun, Eta gu behintzat, barrura iritsi gineaneako ja debagun showen kontzertua bukaeran zehon. Orduan, bukaerako zati hori ikusi nuen eta kristonak iruditu zitzaizkiten, ez nitu nezagutzen, eta sekulako deskubrimentua izan zian. Orduan, arantzatxoi egeatu zitzaiten, ba, bueno, kontzertu bat ikustekoa debagun showena, ze gaina, ez Euskal Herrikok, kanpokok dia. Eta, eh, arraten jo zuten ba, area junginan lagun batzuk, eta hangoa ja esperientzia kompletatzeko kontzertua izan zen, gaina, bueno, bastante kurioso izan zen, ze arraten ez neon inoiz egon da, eta, bueno, odisea txiki bat izan zen baita area iristea. Bueno, sari bat izena jarri diotoni, ba izen buru bat jarri behar niolako, baina azkenen daitzaki bat ilusio handia inditen zerbait kontatzeko. Aurten gidoitxo bat idatzi dut, ba, bueno, gidoi ikastaro baten parte hartu nun, eta han klasen gidoi bat idatzi genun, Eta gero, zuzendari ikastaro egiten naizianek, hau dena e, intxaurrondoko larrotxene kulturetzen, ba, bueno, zuzendari ikastaro egiten talde batek, nere gidoia aukeratu zuen, ba, korto txiki bat egiteko. E, el nuevo vecino izena du kortoak, mm, bueno, nik gidoia euskeraz egin nun, bizilagun berria, baina zuzendari taldea gaztelerazkoa zenez, itzuli egin zuten. Ba, hoxe, ba, nik idatzitako gidoi baten kortoa eginda aurten, el nuevo vecino, eta kortu hau Donostiko Donoskino festivalen bota zuten eta bueno, ilusio handia intziten, ba lehenengo aldiz nik zerotik sortutako zerbait, naiz eta gero beste batzuk izan zian mm, bideoa bera edo kortua bera egin zutenak, ba bueno, neri okurritutako zerbait emititu zuten zine baten eta bueno, ba ilusio handia intziten momentu hori ikusteak, gaina ikusi nun jendea gustatu zitzaiola eta saria zer da? Ba bueno, em, festival hortan parte hartu zuten donostiko kortoen artean, publikoak bozkatu zuen eta gure aukeratu zuen irabazle bezala. Orduan ba, publikoaren saria lortu zuen korto horrek eta izugarrizko ilusioa intziten. Ba, Ego Afrikara inetena, noskiz, beste bidai esanguratsuik ere ez zetegin, eta nik uste urte mordoska baten ere ez zetela ingo olako beste bidairik ba, bueno, hoxe, kriston esperientzia izan zen, bai wikimaniakoa, bai safaria, bai dena. Bideo bat inuna guztia kontatzen, baina, bueno, hoxe, kriston esperientzia izan da, aurten adunako jendeakin, ba, ogia egiteko prozesuari buruzko bideo bat osatzea, dokumental hori osatzea, pila bat ikasi dut, oso ondo pasadet, lan asko indeu, baina nik uste maitza oso polita izan dela eta, bueno, ba, oso pozik nago horrekin. Bildur bat izenburua jarri diotoni, baina bueno, da gainditu deten bildur bat edo gutxi gora bera gainditu deten bildur bat. Eta hori da dentistarena. Nik dentistari panikoa nion, oza urte pila bat pasa ditut dentistara ezin nula jun, ba, benetan izugarrizko bildurra mate zitelako. Eta bueno, aurten, pixkanaka pixkanaka bildurroi gainditzen jun naiz, e, eh, aber, etzai gustatzen dentistaren ajutea, baino ja juteko gain naiz, eta ez dut lehen pasatzen duen bezain gaizki pasatzen, oza, aguantatzeko moduko zerbait da. Eta hori, beretan, izugarrizko lorpena izan da niretzako. Eta dikan ere sesio batzuk geratzen zaizkiz, ze bueno, ba, urte guzti hauetan, junez naizenez, oain jutea tokatzen da, baino uf, bildurroi gainditzea edo bueno, bildurre gainditzeko bidean egotea, kristona da. Ba, urtengo aurkikuntza handinetariko bat, niretzako zalantzari gabe ASMR-a izan da. Ez nun ezagutzen ASMR-aren mundu guzti hori, eta bueno, ba, urten hasi naiz pixka bat deskubritzen, eta engantzatu nau. Bueno, ba, hoxe da 2018ko nire laburpena, Eta, bueno, ba, bideon bukaera aprobetsatu nahi dut, eta urtean bukaera aprobetsatu nahi dut, ba, eskerrak emateko. Eskerrak eman nahi dizkizuet segitzen hau zuen guztiri, edo egiten detenagatik interesa erakusten dezuten guziri, ba, bai, maien gurutara, edo itzaldiak ematea gonbiatzen hau zuen nahi. Eta, bueno, bakalen ikusten hau zuenen, zerbait polita esatea gertuatzen zeaten guziri ere, eskerrik asko, estimatzen dizuet. Eta, hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo bikusteagatik, eta hurrengor arte. Aio!